Então falo De novo eu demorei, mas voltei de novo Dessa vez com de Bacongo Trouxe Jinungo pra meu povo Cantasse assim nunca esteve nos meus sonhos Rema, Jinungo, vai correr com meu futuro Troco teu flama, teu muso, tá que mumbo Bate queimado o futuro, tu tá novo Vai rema e não é gostando incrédulo, Meu futuro nunca acaba perdendo. E na estrada do sucesso, tá moda perigo, sou perigo, quem me enfrenta assim sim Me rompo daqui até no songo, cantar duro é meu foco Juro, vou cantar duro pra sempre Já fiz sentir meu nome é no candombe Pra chegar aqui foi batalha, não é sorte Os que me enfrentaram perderam, não sei que Sou melhor do mundo Mas se falo mais que Se nós estamos matar de barra E vocês estão nos matar de testa É, tens tudo Se antes de enfrentar, testudo, quem Quer ser melhor do bicho, testudo? tudo Eu fui matando o primeiro teste Tu vai cantar comigo o primeiro texto Meu coduro até na parede anda Largato, o coduro tá comigo, largato Tem mal aqui com meu brilho Tem mal aqui com meu peso Até vela só de mira Porque vou fazer mani Com saliva Massacre, reza, reza, reza, reza. Papai da tribo, tô com a no nosso competir Mas ninguém consegue com nosso peso Uau, querer matar vizinhos Só tá lindo saber que são filhos I, I, Tá chorando aqui Você tá chora aqui Tá chora aqui Você tá chora aqui Papá da tribo Ando assim que nem cantar Aula Aula pra esses putos Esses produtores perderão juízos Vocês beats estão sempre a violar Você pode vir com o vento e com batuque Eu tô sempre equilíbrio com vossas regras eu tô sempre a violar. Os jovens têm poder capitão, nem que tem couro. Ele nunca vina, a Pokémon nem que roubou, vai tomar no fogo. Ele nunca vina, só porque nunca tem contigo. Hum, quer me chamar preguiçoso? Se você também tá se espreguiça, esses cabritos e esses javalis. E esses culturistas são poucos e vocês confundem com javali. E eu não preciso provar nada, eu sou tipo um Kwanza javali. Hoje eu vou te tocar, tô custa. Não sou da igreja batista, mas minha rima sou bate batista. Gordura, sotaque tá que banguista. E o pastor, em vez de pregar, dessa tal, manda bife eu tô sempre a defender loia. Traça arrumada aqui no show faz o meu sotaque, só busco é loia. Eh, amor, meu cururu é mais cabecinho. Não confronto comigo, quer ver é se. Ah, Jidungo tá pica. Ah, não tô conseguindo mais cantar. E eu, E só quero matar o beat. Me larga, me solta, me deixa, me descafé. Tô famoso tipo Nescafé. Mexa, nem consumo. Tô tá com duro amargo, nem consumo. Nem colei, nem consumo. Único. Mas ninguém consegue com nosso peso Uau, ele mata bife Só que eles não sabem que são filhos Tá chora aqui Você tá chora aqui Tá chora aqui